саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші физикасы жиырма жетінші параграф металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі деген тақырыпты қарастыратын боламыз әрине бұл тақырыпты бастамай тұрып міндетті түрде біз өткен сабаққа шолу жасау мақсатында ә, сіздермен кішігірім сұраққа жауап айдарын ұсынатын боламыз әрине бұл жерде ә, барлықтарыңыз сұрақтарға толыққанды жауап беруге тырысамыз ә, әрқайсыларың өз мұғалімдеріңе өз ұстаздарыңа сол бір ә, сұрақтарға жауап беруді айтып кететін едік жақсы олай болса біз бастайық ә, сонымен бізде өз үйіңді адаспай тап деген әдіс арқылы өздерің осы жерде мына жерде көрсетілген ұяшықтар бойынша қай ұяшық қай үйге баратындығын анықтайтын боламыз бұл әрине өткен сабақты пысықтау мақсатында кішігірім сұрақтар ә, барлықтарымыз орындаймыз иә міне қарайық вот дұрыс па бұрыс па тексеріп отырамыз келесі міне қараңыздар өздеріңіз жауаптарыңызды бірінші белгілеп одан кейін барып тексерсеңіздер болады ары қарай мына жерде ә, балама тест яғни иә немесе жоқ жауаптарын қою арқылы бұл сұрақтарға жауап беретін боламыз жарай ма ары қарай енді қайталау оқу анасы деген мақсатында бүгінгі ә, сабағымызды бастамай тұрып осы сұрақтарға жауап беріп кетсек иә электр сөзінің мағынасы ә, одан кейін барып электрограмм дегеніміз не ток күші дегеніміз не формуласы осы сұрақтарға жауап беру арқылы э, сабақты жалғастырамыз өйткені ең бастысы бүгінгі сабағымызды меңгеру үшін өткен сабақтарды білуіміз маңызды яғни осы жерде көрсетілген сұрақтарға жауап береміз түсінбегендеріңіз болса комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады ары қарай енді қайталау тайм яғни ә, бұл жерде бізде үш есеп бердік осы үш есепті шығарамыз өткен тақырыпқа байланысты есептер әрине ешқандай қиындық тудырады деп ойламаймыз егер түсінбесек шықпасақ комментарий ретінде өз пікірлеріңізді қалдырып сұрасаңыздар болады әрине ары қарай кеттік енді бүгінгі сабағымызға тоқталамыз жалпы бүгінгі сабақта металл күштердің электр кедергісі дегеніміз не температуралық дегеніміз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз сонымен қатар сол бір формуланы пайдалана отырып есептер шығаруды үйренетін боламыз сонымен қатар асқын өткізгіш дегеніміз не деген сұраққа жеке тоқталамыз әрине мына жерде ой қозғау мақсатында өткізгіштердің кедергісі r оның өлшемдері мен материалына тәуелді екендігін білеміз иә ал енді өткіштердің кедергісі оның температурасына тәуелді ма деген сұраққа біз осы сабақ барысында жауап беретін боламыз ол үшін мына кішігірім бір тәжірибені ұсынамыз әрине спирал иә мына жерде сымды қарайтын болсақ мына жерде қараңыздар сым берілген иә мына жерде біз сіздерге көрсетейік әрине мына жерде қарайтын болсақ сым иә спирал сымымыз берілген от жаққан кезде мына сымнан не істейді кенудің өзгергенін байқаймыз не үшін себебі қызған кезде одан ә, осындай бір энергиясының артқандығын көруге болады яғни бұл деген сөз демек қызғанда темір сымының кедергісі артады деген осылай түсінуге болады екен ары қарай ә, осы кедергінің формасы қалай болады дейтін болсақ р тең р нолевой бір қосылған альфа т иә әрине біз білеміз чтобы темір темірдің немесе өткізгіштің температурасы артқан сайын оның кедергісі де артады деп қарастырады екенбіз оған ә, бірден бір мысал мысалы мына жерде қарайтын болсақ металл өткізгіш кедергісіне тоқталатын болсақ әрине қараңыздар ә, жалпы өткізгіштің температурасы нөл градус жағдайдағы рт деп отқанымыз иә кедергісі нолевой температурадағы кедергі яғни осы температура кедергі бар альфа деп отқанымыз бұл бізде осы коэффициент яғни ә, металл үшін берілген коэффициент яғни жылулық коэффициент болып есептелінеді және де т т деп жатқанымыз ол температурамыз сол неше градуста не істейді балқиындығын осы көруге болады да және ол неше градуста арттырған кезде оның температурасы қаншалықты өзгеретінін көруге де болады екен ал мынау бізде меншікті кедергі иә міне меншікті кедергі өткен сабақта айтқан болатынбыз меншікті формулалар болса қарастық болды мысалы альфаны табатын болсақ формула былай түрлендірсек те болады міне қараңыздар осы формула ашып көрсеттік альфамыз неге тең дейтін болсақ міне мәнін былай да ашып көрсеттік сіздерге ары қарай кеттік енді өткізгіштердегі қыздырылған кедергілердің не істейді екен артады яғни өткізгіштерде қыздырылғанда кедергіміз артатындығын осы бір тәжірибе арқылы көруге болады барлықтарымыз кітаптарымызда берілген міне қараңыздар мына өткізгішке жылу берген кезде біздің кедергіміз артқандығын яғни мынау кернеудің не істегендігі өзгеріске ұшырағандығын көруге болады екен әрине мына жерде мысалдармен көрсетілді бұл кітаптарына қарап көрсеңдер де болады ары қарай енді ә, төмендету құбылысы жалпы асқын өткізгіштік деп таза материалдардың яғни металдардың мысалы мырыштың алюминий немесе қалай немесе сынаптың жалпы айтқан кезде осы металдарды, яғни қолданылған кезде ә, бірқатар қоспалардың кедергісі абсолютті нөлге тең жақ білеміз яғни бұл деген сөз температуралар кенеттен нөлге дейін төмендеу құбылысын байқауға болады екен әрине ары қарай енді осы сабағымыз қаншалықты түсінікті болды осы не үйрендік деген сұрақтарға жауап беру үшін пысықтайм жобасында яғни пысықтайм өткен, осы өткен сабағымызды пысықтау мақсатында бар болған екі есеп бердік осы екі есепті шығарамыз түсінбеген жерімізді комментарий ретінде қалдырамыз әрине бүгінгі тақырыбымыз сол бір ә, кедергінің температураға тура пропорционал яғни тәуелді екендігін көруге болады екен яғни біз не түсіндік нәтижесінде біз білдік яғни ә, температура қанша артқан сайын өткізгіштің металдың материалдың кедергісі қанша артқан сайын оның температурасы сонша артатындығын бір біріне тура пропорционал екендігін түсініп білдік жақсы келесі сабақта сау болыңыздар